tere päevast, minu nimi on Tuuli Raamot, tänaseks päevaks olen juba sisserändaja tagasi Eestisse, kuid äh, oma sõnumit tulen ma tooma teile pea kahekümne aasta välismaal elamise kogemusest. olen töötanud eestikeelses koguduses, mis on Soome ainuke eestikeelne kogudus üle kümne aasta ja teinud tööd ka noorsootöö vallas nii eestlaste kui ka soomlastega. Äh, minu sõnumi sisuks on põhimõtteliselt probleemid, mis igat eestlast tabavad, kui nad kolivad Soome, kui nad äh, ei ole teinud piisavalt hästi kodutööd selleks, et mis neid seal ees ootab, mis on need valukohad, mis äh, juba üheksakümnendatest äh, aastatest alates eestlast saadab, kui ta on kolinud Soome, kuidas meisse suhtutakse, kas meisse suhtutakse positiivselt, negatiivselt või neutraalselt ma tahan rääkida täna ka teemal, millised on need äh, probleemid, mis siis äh, meie vaatenurgast võib-olla on probleemid ainuüksi soomlastele, kuid tegelikult me peaksime mõtlema nende peale rohkemgi. ja kui me räägime keelest, siis iga eestlane, kes otsustab ära kolida Soome, peab siiski õppima ära selle keele korralikult ja kvaliteetselt, mitte ainult arvama, et ta oskab suhelda, vaid äh, kirjas ja kõnes tuleb ära õppida kõne, tuleb õppida elama sealse maa kommete järgi, kuid ärge unustage, Soomes teist ei saa mitte kunagi soomlased, vaid te jääte sisserändajateks